we are now going to um, to listen to uh, an Italian musician. And what is great about this uh, conference today, this online conference, is that we have uh, some speakers and musicians from all over the world. We have the audience from all over the world, and uh, in a real in a real physical <laughs> um, convention and conference where where that wouldn't have been uh, so easy. So um, of course, it's not that great to to not be uh, together and share this moment in a real location, etc. But um, it also gives us to some opportunities to leave some uh, some things that uh, wouldn't have occurred uh, otherwise. So now uh, we are going to listen to uh, Domenico, uh, also known as uh, Mimo. That's his nickname. Uh, the Lynchland gang uh, team uh, know Mimo quite well because he he shares his um, his composition quite often in in the group. you're going to see that is is quite um, well, he has something with uh, <laughs> with his piano, and uh, uh, I in, I invite you to to pay attention to him, and he's going to he's going he's going to introduce himself better than me. So the Roadhouse is proud to listen to Nemo. good evening to everyone. Maybe uh, someone will already know me to some Facebook groups dedicated to Twin Peaks and um, as I call him, uh, Mr. Lynch. Uh, well, uh, I just want to say that uh, uh, now I will perform says over the done facts, instrumental facts. Um, and for you, as you see on my hero, as always. Um, and some of these tracks are the highlights. So uh, I hope you like everything, and uh, just let me thank uh, <laughs> Holland and Marie for giving me uh, this great opportunity have a great Twin Peaks Saturday party, everyone. Let's go and let's rock. Today, sì, per quanto riguarda i pensieri del giorno, today I would like to wish a very, very, very, very happy 52, uh, 52esimo compleanno, birthday to Heather Graham. Heather Graham, uh, la nostra mitica Annie Blackburn i Twin Peaks ovviamente, non solo, eh, però io non ho altri film suoi, non me ne ricordo, altre, altre opere in cui ha recitato, io la ricordo ovviamente la nostra mitica Annie Blackburn nei Twin Peaks eh, e diciamo eh, fossi nei sceneggiatori di... Eh, nei sceneggiatori suoi sì, eh, Wisteria, Wisteria, un record, a Record the Night, questo famoso progetto di cui si parla da mesi, fosse un qualcosa di legato a Twin Peaks. Io, ecco per esempio la storia di Annie Blackburn, Sarebbe una di quelle storie che approfondirei perché ovviamente come tante altre cose di Twin Peaks ci ha lasciato con dei punti in sospeso, ma insomma veramente l'approfondirei perché penso sia una delle più storie interessanti all'interno di Twin Peaks. E poi se avete visto uh, un breve all'inizio del video è perché appunto uh, eh, le dedicai il pezzo Dark Mood Woods, uno dei pezzi più misteriosi secondo me di Twin Peaks composto da Angelo Badalamenti ehm, e ovviamente il pezzo che si sente nel finale, nel finale del ventiduesimo episodio, la seconda stagione e ultimo, ventiduesimo e ultimo, oltre la vita e la morte. E, ehm, sì, quindi le dedica ai quello, poi c'è anche una versione in loop di un'ora, ovviamente metto sempre il link dei video completi in descrizione. Però se avete visto anche un preview proprio all'inizio, che sono pre due preview forse, ma se avete visto il primo proprio, eh, forse c'è anche, eh, diciamo, eh, sicamortrise, ma c'è anche una presentazione all'inizio da parte di un'altra persona, così come, così come, una mia presentazione col foglio. Ebbene, ehm, quello si tratta, diciamo, di un, di un evento online che si tiene, cioè la prima conferenza internazionale online dedicata a Twin Peaks The Return, che si tenne appunto il 19-20 giugno scorso, eh, l'anno scorso. Credo probabilmente se non ci fosse mai stata la pandemia si sarebbe fatto dal vivo questo evento. Ad ogni modo quello che presenta e che mi presenta è eh, Roland Kermary, eh, diciamo l'amministratore di eh, Lynchland Gang, la pagina praticamente più numerosa, il gruppo più numeroso su Facebook dedicato a David Lynch, al maestro, con se non erro al momento più di 40.000 membri ed è noto, ed è noto anche come archivist, l'Inchiland Archivist perché appunto eh, colleziona tutta una serie di dati anche meno conosciuti su, sul maestro, insomma invito ad iscrivervi a questo gruppo se avete Facebook, si chiama appunto l'Inchiland Gang eh, lui talvolta commenta anche sul, nei commenti al Weather Report, si chiama Lynchland, il suo account di YouTube sì, diciamo per quanto riguarda quelle- quei giorni poi si si trattò di una conferenza in cui, ehm, furono presentate 157 relazioni da tutto il mondo, se non erro, e per parteciparne furono selezionate 134, non vorrei sbagliare, comunque, uhm, si parlò di temi molto interessanti, io però non ebbi il tempo di seguirla tutta, ma suonai semplicemente e ci esibimmo io e altri tre musicisti, diciamo, in ordine di successione eh, party dedicato, appunto nel party dedicato all'interno di questa conferenza si tiene di sabato sera eh, il 19 giugno appunto e diciamo comunque gli altri musicisti erano un po' più conosciuti rispetto a me in particolare uno proprio è anche conosciuto da David Lynch se non erro ha lavorato anche con lui a qualche lavoro si chiama Daniel Knox cercatelo credo abbia anche dei dischi insomma faccia proprio musica in maniera seria mentre io ero l'unico credo meno <laughs> conosciuto in assoluto ma insomma certamente sono stato un orgoglio per l'Italia comunque specialmente a livello proprio nel particolare, che comunque parliamo di Twin Peaks, cose non completamente conosciute da tutto il mondo, però comunque fu un grande onore per me, eh, visto che non sono nessuno, e poi di <laughs> entrare in contatto, appunto, fu un grande onore entrare in contatto col mondo di, di Linciani, di, in questa maniera. Eh, poi tra l'altro a questa conferenza erano presenti anche i tre boscaioli di Twin Peaks The Return, eh, tra cui il Woodsman di Gotta Light, cioè da accendere, l'episodio 8, la parte 8 voglio dire perché si chiamano parti, no episodi in The Return, eh, le, probabilmente la parte più bella di The Return, un capolavoro, capolavoro nel capolavoro The Return, che è stato definito film la durata 18 ore, e infatti è così, oltre al fatto che è stato definito probabilmente il miglior film del decennio, e non hanno i torti. Eh sì, magari altre informazioni scrivo in descrizione, altrimenti non ce la faccio, credo di aver detto quelle più importanti, comunque eh, visitate il canale di Lynchland per i video sulla conferenza, o magari li metto io in descrizione, così come vi riporto il link completo della mia esibizione. Eh, diciamo c'è qui l'esibizione in cui mi presento il Roland, che però si bloccò un po' in live, e poi c'è anche un'altra versione che si vede benissimo, uh, che poi l'ho caricata il giorno dopo, quindi magari inserisco entrambi. Quindi come sta Annie? Come sta Annie? E poi Eh, Vorrei ringraziare Ray De Lince per ehm, questo giorno 1 di Weekend Projects, ricambiare la fortuna per i suoi progetti, anche per gli altri, qualora le altre persone, o voi qualora li abbiate. Sì, penso di aver detto... Spero che vi sia piaciuto il nuovo motivo, anche se in anticipo. La, versione completa la caricherò da febbraio, quindi avremo un febbraio proprio con questo, cioè col mio nuovo motivo su Ezzefrati Once Again. Ti ringrazio Patrick, infatti, per quello che hai detto. Però il resto dei pezzi erano su Dario Argento, ma penso che se hai letto la descrizione hai capito perché, quindi non è proprio musica mia, solo i primi 8 secondi, questo nuovo motivo su Sefrati Once Again, quindi spero vi sia piaciuto l'episodio e poi eh, da domani in poi, mm, diciamo la settimana prossima, dovrei caricare altri due pezzi da Non ho Sonno che ho interpretato per un totale quindi di 6. Ehm, visitate il mio canale per, principale tastiere la playlist Dario Argento Goblin per vederli tutti in qualche modo, così come anche gli altri pezzi ai film di Argento e dei Goblin che ho interpretato finora in tutta la mia storia sul canale YouTube. E poi sempre la settimana prossima oh, dovrei caricare un altro pezzo, un altro film, il main team di questo film, eh, però sarà un mistero per chi ne parlo direttamente quando lo caricherò di questo film che è un capolavoro e che è uscito in Italia vent'anni fa, il 25 gennaio vent'anni fa, quindi è un film anche importante, ma ci ritornerò non appena, <laughs> spero, tra, <laughs> entro una settimana caricherò il mind team che ancora devo interpretare, ancora devo fare il video. Quindi, quindi per oggi, eh, se come, come, al solito, se mi venisse qualcos'altro in mente, lo scrivo in descrizione. Have a great day!